Hola, nens i nenes, sóc la mandarineta. Avui estic aquí i us vull presentar uns amics, sí, el Serafi i la Trufeta. Sí, sí, sí, estan aquí, els cridem. Serafí, Trufeta, veniu, veniu, Serafí, Trufeta. Uau, oh, sóc aquí, la Trufeta, sóc aquí, el Serafí. Hola, hola, hola, hola, hola. Ui, quins pelatges fan porteu. Uh, uh, uh. uh. I què fem, què fem? Podem cantar? Podem cantar? Podem cantar? Sí, cantem, cantem! Cantem una cançó. Anem a cantar. A veure quina cançó, quina cançó. Va. Hi havia una vegada un gatet de color... De quin color és el gatet? De quin color és el gatet? Ver, ver, ver, ver, ver, ver! Però que no hi ha gatets verds. Com que no hi ha gatets verds? No, no, no, no, no. Que sí, yo voy a pintar culo el y pinto un gatet de culo ver Vale, vale, pues... y había una vagada, un gatet de culo ver oliva, poma... A ver, ah, poma o oliva? Pues es igual, pues poma y oliva. Poma y oliva? Sí, poma, vale. Pues ya había una vagada, un gatet de culo, poma, de culo oliva. volia dormir, sí, sí, volia dormir, vale, doncs volia dormir, i volia dormir, i anava a la cantonadeta a fer... Ah! Està dormint, està dormint! Això va bé, això va bé! Sí, sí, sí, continuem! I Para allá, para allá, que tampoco no. Y así dormía el gato. Bueno, pues, Ana ah, va a dormir, Ana va a dormir, va a dormir. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Se'n van, se n'han anat, se anat. I ara la, la, la mandarineta us vol regalar un desig, sí. Si tinc aquestes pompetes, sí, sí, sí, sí, faig així, faig així, i llavors ara faré unes pompetes i cada cop que veieu una pompeta heu de demanar un desig, sí, i llavors fem pompeta, desig, pompeta, desig, eh? Totes les pompetes, no em deixeu cap pompeta sense desig, eh? Cada cop que veieu una pompeta, desig. Uh! Una! Heu demanat el desig? Va, corre, corre! Si no us ha donat temps, faig una altra. mandarineta avui se'n va a dormir amb el gatet verd de color verd, poma i oliva. Mm, si hi ha una oliva me la menjaré. Ai, no, no, no, que és un gatet. Mm,